음? 흠. Mano, eu vou usar o coisa. Peraí, peraí, peraí. Não morre. O cara tá aqui do meu lado. Meu Deus. Vem aqui. Não morre ainda. Que oração. Ele tá olhando pro drone. Surprise, motherfucker! Tá. <laughs> Ah, vai tomar no cu. Oxi. É agora que eu dou ninja nisso aqui. Hello there. Vou defusar atrás do cara, velho. Eu tô defusando. <laughs> Meu Deus, caralho. Magnésio. Caralho. Oxi. O cara te na minha... Mano, não fez nem barulho, cara. Ah, não acredito. papo pro YouTube, mano. Vai se fuder, não faz isso não, caralho. Vai me molarizar, molarizar, <laughs> porra. É agora que é o Danilo. Ah, shit. Here we go again. Vai ter isso Não, não, não, não. Mission failed. We'll get them next time. Não! Nossa. Filha da puta, olha ali, vai fazer de novo Ninja Defuse, cara. <laughs> que ferrado, mano. Nem fodendo, tô rodando ninja. Vem ninja! Eu tá matei ah. é. Meu Deus! usar a porra um urso. Ah, tá. Se eu tivesse falado urso, eu falei o quê? Você diz urso? Nossa. <laughs> Você tá vendo? Terminando. Não Não salvou a mano. Como? Look at this dude. That's a atrás de um cara. Ele não me viu. Ele não me viu. Ah, <laughs> matei. Ah, mano. Ai, filha da puta. Jesus Christ. Ah, nem fudendo. Em chamas! Tá tendo problema de novo com minha peças. Agora tá tudo bem. Oh my fucking god! Oxi! Que porra foi essa? お前はもう死んでいる。何 Não me viu. Tá plantando. Ou não. Não, não tá plantando não. Não me viu. Lá vamos nós. Ó oh, ninja. Ó oh, ninja. Sim, sim, sim, sim, sim. Pronto. não facada aí. I don't think so. <laughs> <laughs> Quem sou eu? Quer mesmo saber? A minha história não é para quem não aguenta Ah, meu, cala a boca aí, velho. <laughs> Olha que coisa feia do que <laughs> Peguei, nem sabendo onde tava, Só me apertando o igual idiota. Nossa! O maluco abriu no ar, velho. Nossa! Ela morreu na janela, na minha frente, velho. Eu tava na escada e eu só vi o corpo do cara pendurando. Mano, você tá com o braço enfiado na cara, velho. Você não tem braço, deixa mano. Ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Você não tem braço. Tem dois escudos, dois escudos, essa cena. É nossa, o corpo dele. mano. Tô atrás do último. Tá tô atrás do último. Não mata, não mata. Meu Deus. Vou tentar graftar ele. Matou ele? Aí. É. Meu Deus. Ai. Não. Meu Deus, matou todo mundo. Eu tô deixando o cara matar. <laughs> Meu Deus, velho. Ah, vai tomar no cu, filho da puta. Surprise, Oxi, da onde veio esse cara? Aí, ó, peperoni aí. Peperoni, me chamaram de peperoni. <laughs> me chamaram. Peperoni, que pariu, mano. Magnus, vira de costas, mano. Pra poder ver, pelo menos. Não vai morrer, pode virar. Se eu, se eu virar, se eu virar e morrer, eu posso dar hit quit? Pode.